आणि ह्या लाकडाव खटके असता म्हणजे लय मजा आली असती खेळायला एका बाजूला तू एका बाजूला मी आयला कसं काय नाही काय कळा तू आईला पण तू तमाशो तर गेला नसाल ना त्याला लय ना या नाही पण त्याने मला सांगितलं असतं की मी जाणार आहे म्हणून नेमकं जायच्या टायमिंगला माझी बुलेट पंक्चर झाली राव रात्री गेम खेळत बसलो मोबाईल सुद्धा स्विच ऑफ झाला आहे जण माझा कॉन्टॅक्टच व्हाय नाही तमाशाला जायचं होतं काय करावं काय कळा लागा लयच टेन्शन आलं लागा लयच बेकार वाटते ए खटके इकडे बघ हे तुझ्या मांजराचा मका घेतला हो दोनदा घेतला मग तिसऱ्यांदा घेतला काय करणार आहे तू डोळे वटून बघ नको इकडे बघ हो अजून घेतला हो मांजराचं काय नाही तुझं लय नाटक झालं तर इकडे बघ इकडे हो. अजून अजून घेतो हो. मला तो हे बघ घेतला मांजर काय म्हटलं की मला हे बघ मुका घेतला हो अजून घेतला हो. जा करायचं ते कर काय करायचं ते कर पळ हे बघ घेतला मका काय करणार आहे तू हे बघ घेतला अजून घेईन हो ही खटके मला अगोदर सांगत नाही काय नाही हा अचानक फोन करतं तमाशावर जायचं काय करणार अचानक आता आईने काय करून ठेवले काय कळणार नाही वेगळंच लागतं या काय करून तुम्हालाच काय कळणार काय ती खातो आता अरे सारखी पिकली केस काढायला होती का मला आता पिकली सगळी संपत आली आता काळी चेअर म्हणून चेअरच राहिली ती काय करू काढू ती बी राहते तेवढं तरी लागा लय चलतं रे अरे सारखी उपटायला लावू नको केस तडा होतो लय चलतं वे वा बघ रे आयला वा बघायचं ठेवतो यार मुखच घेतोय नुसतं तुझा रोजचाच खेळ चाललाय नुसतं मुख घेतो आधी आणि मग वा बघतो खाली नाही इकडे वर कानापाशी कानापाशी हा तिथं बघ तिथं लय चावतंय का वर डोक्यात पण बघ हां बघ नीट बघू इकडं ना तू फोगला या दे इकडे ए इकडं इकडं इकडं हे दे त्याची लय मोठ्याची तुला लय दया लागे डोक्या हात फिरावतो या आरत्याने नका पिशवीत भरल्यावानी सारखं कोंबायचा तोंडात ती सुचलाय बघ गळा किती त्याचा कसं दुखतंय बघ त्याचा सारखा म्हणतोय दुखतोय दुखतोय त्याला मी सांगतोय बाबा मापात कोंबायचा गळ्यात पिशवीत भरल्यासारखं कारखा कोंबतो आता लागलंय दुखायला येऊ तू आता मी आपलं माफात खातो चुन चुन आपलं सारखं तोंड चालू ठेवायचं काय नाही होत काय इकडे बाळा आपला त्याची बायको माहेरला गेली ती परत आलीच नाही तेव्हापासून तो असाच बेतार लागत करायला लागला बारक्या पोराला हाणणे त्याचं खाण्यावर तरी ध्यान आहे का नीट कसा बघतोय बघ आ लय भारी वाटते असंच कर नाकाला कशाला हात लावतोय का वरच कर लय भारी वाटते वा वा वा वा आयला तुला लगेच राग येतो का नो कर बाबा तुला नाकाला हात लावायला लाव आ लई भारी वाटते लकांनो लाव ना हात काय करतो बाबा आता लाव लाव लई भारी करतोय लकांनो तू एक नंबर करतोय लकांनो कर कर कर हा रात्री तमाशा बघितल्यामुळे लय झोप यायला लागली राव आता परत आज खटके मारला आज आणखीन ऑर्केस्ट्रा येतो मला अर्धा तासात बुलेट घेऊन तोपर्यंत होईल माझ्या अर्धा तास झोप जाताना काय त्याच्या गाडीवर मी मागा झोपूनच जाणार मी म्हणतो उद्या